Saluton al ciui, ni vo dia via dio. Ho mi vols presenti al vi la loge locon de miei gepatroi. Do, ili loggias tie. Vi vere ne povs vidi de ci tie. Ah, la enireio de la terpezzo estes tre covrita de diversai arbustoi. Ah, sed ili loggias essence in la mezo de la arbaro, kiel vi povs vidi malantal mi. Do nun mi supposas che ni simple en iras la loge locon. Ah, mi presentas la diversain mi suppose sectio in del terpezzo kai tiel plu do anue citie es es la auto de mia play un frato uh, ah, kel vi povas vidi ne es tiel bon stata sed ne gravas do ni eniru venu kun mi Do mia patro tre shatas collecti boatoin. Min estias kial, sed chinas ciam, ciam mia patro vidas novan au. Ne vera estas novan, sed vidas alian ancorau ne acquiritan boaton, li devos aceti gin. Kai li simple lasas ilin cie, minas cias, eble li estas ia spezo de nova birdo, kiu devos collecti boatoin. Kai tio estas la auto de miai gepatroi. Minas cias cio estas ene de ci tio. Uh, oh, rubuio. <laughs> Do, antauen. Do eble vi povs vidi ĉi tion. Esence tio estas la ĉambro de mia plej juna frato. Ni havas tri elektojn. Ni povs iri supren, laŭ la deklivo de la monto, aŭ tien kaj iri al la domo, aŭ malsupren laŭ la deklivo de la monto. Kaj ŝajne nun estas sufiĉe da aŭtoj ĉi tie. Do mi ne volas iri malsupren, ĉar esence estas ĝardeno, ne estas tiel interesa. Do mi supozas, ke ni iru al la domo do estas du etaĝo domo en la malsupro de la domo estas diversaj ĉambroj esence estas la banejo la necesejo kaj ankaŭ estas ĉambro kie mia patro ŝatas uh, pentri uh, kaj supre estas la salono uh, la ĉambroj la dorm ĉambroj kaj tio plu kaj estas uh, la kato kiu tre timas min ĉar mi nur venas ĉi tien eble unu fojojn uh, jare Saluton Saluton, kiel vi? Es, rigardu. Gine shatas proximi al mi. To eble ni iru tien. Do in citiu malgranda granda chambretto, patro tre shatas pentri. Exemple, je nova pentrajo de mie patro. Mie patro pentras boatoin. Mi ne scias kial, sed li amegas boatoin. Kai shaines ke ci tio estas boato, kai ancao estas vel shipoi, aliei boatoi, vero, vi povis compreni. Uh, kai... Oh! Estas foto de mi, kai le edzin kai mi ciam estas stulta ulo rigadu. kai tiu tempe mi estas tre dica. devas fare mi ci tion Unu momenton Ah, Bone Do, se vi iras lalla declivo Kai irus tiu directen Essence ni just trapasis la domon uh, kai tie esas giardeneto esas kelkai lagetto tie uh, sed eble vi povas vidi tie uh, mi devas ŝanĝi mian pozicion un momenton o oh, estu zorgeme <laughs> oh, bone do tie estas buso kai en tiu buso mi nun dormas ĉar ne estas sufiĉe da ĉambroj en la domo uh, kaj mi montros tion al vi poste sed tie estas alia chambreto esence la iloi por la terpetso trovi tie a uh, eble vi povs vidi ene estas boato do ni iru tien bon chance hodie ne pluvis a uh, chara lasta tempo sufiĉe multe pluvis ĉi tie do mi ne vere povs elidi e okay, do mi suppose che ni estas sufiĉe proxima. Rigadu. Oh, mi estas tro dica. Sed tie boato, boato. <laughs> Mie patro ca lia collecto de boatoi. Do vi ne povs bone vidi, sed esence li sculptas uh, la... Mi supposes antauan parton de la boato, mi ne scias ciu en esperanto estes uh, eh, speciala vorto por tiu parto de la boato. Kai nun ni aliru kai iru al mia buso, al mia ciampero. Dum citiu ferio, mia edzino ne citie, uh, ah, mia edzino ancora estas en Sidneio, do estes suffici bone, cer mi poves uh, eh, trapassi multe da tempo cun miei feratoi. Do nun mi vols montri al vi la buson. Do jen la buso, ca la buso essence ancora funccias. Quelcain foio in jare, mia gepatroi startigas la buson, a ah, simple por controlli ciu ancora funccias, ca yes, ja funccias. Sed pasint jare, estis granda stormo, ca vi povis vidi tie, estis longa blua tuco, ca essence, cio casis estis, granda arbo ci tie, ca tiu arbo dum la stormo a ah, falis sur la buson, kai tio essence enigis la tegmenton de la buso, ca miei gepatroi devas ripari rigardu ci tie, cae frenese, oh, fec, frenese, mia patrino estis en le buso, ciam la arbo falis sur la buson, cae compreneble, tio creis multe da caoso. Vi devas demeti viain botoin ci tie, ce la pordo. Bon chance, mi ne havas botoin. <laughs> Do, ni eniru. freneza racconto per i citi busso estas tio che chi mi estis adolescanto citi u busso estis la busso chi un mi devis capti ciu tage por iri alla lerneio cai poste la bus formao decidis che ili volas for vendi citi un busson cai miei gepatroi En tiu momento decidis, hm, bone, ni ecetu, kai shangiu gin. Do, esis iom strange, che mi nun staras en la buso kiun mi devas kapti por iri al la lernejo kaj nun simple estas ruldomo do antaŭen ni iru ne estas multe da spaco ene do pardonu min kaj jen mia ĉambro ĉi tio estas mia lito ĉi tie do kompreneble mi dormas tie estas sufiĉe malvarme lastatempe do mi devas porti multajn vestojn Ien pentrajo de mia forpasinta hundo. Sia nomo estis Gypsy, cae essence si estis familiano, sed mal bon chance la viv. Do nun mi intensas eliri el busso. Uh, eh, mi, mi shatas la locum. Esas tre haimetza citie, tie. Cae uh, tre bon chance por mi. Esas tio che Ne vere estas bruo, citie, do mi loggias in Sidneyo kai en Sydneyo ciam estas bruo, bruo de trafico, de vocioi en la strato, en la mezo de la nocto, au festoi, kai tio plu. Kai ciam mi ne povas profunde dormi, se ci tie, en Tasmanio, en la arbaro. La solai sonoi, cion oni aldas, esas la sonoi de la insectoi, kai aliei bestoi, valabioi, kai tio plu, kai por mi tio tranquilligas mian animon. Do, ni eliru el buso. Uh, unu momenton. Oh. Do, nun mi intensas montri al vi la domon, sed mi volas uh, diri unu aferon. Do, se vi ne scias, uh, mi ancao havas anglan YouTube-an canalon. Uh, kai in tiu YouTube canalo mi ofte parolas pri frenesei, lasta tempai, aferoi, en politico, en la film industrio en video ludado kai tio blu kai se ti aferoi interesos vin mi recomendos ke vi sekvomenti do es es legilo en la preskribo to nun ni iru en la domon kai eble mia patrino iom timas la kameraon char mia patrino ne niam shatas kiam oni fotas shin do banaio do banaio lit chambro de legepatroi kai ankao la salono kai ciui el citiui pentrajoi estis faritai de mia patro kai boatoi vel shipoi shipoi <laughs> kai esas multe kai la kuireo kai mia patrino se mi ne vols filmi mi patrinon chara shi ne shatas gin Do nun ni eliru. Do mi tre shatas citi un locon, esas tre bona loco por riposi. Uh, ah, mi ofte shatas simple sidi citie, sur la sofa, uh, kai legi libroin, kai tio plu. Do mi supposas che nun ni povas iri mm, superen la la declivo de la monto, uh, ah, kai vidi la alian chambron de mia uh, ah, duoplei una ferrato. Uh, se mi ne povas eniri, char mia ferrato nun laboras uh, li laboras interrete, sed li ne shatas che mi discutu li en laboron, ne li ne estas putino au io tia, sed li simple ne shatas. Ah, okay. Ah, kiu estas tiu? Hello! Saluton! <laughs> Okay, oh bona, do mi, mi devas esti iom zorgeme nun. Rigardu ci tion. Suffice alta stuparo, do ni iru mal superen mal supren, mal supren, mi iru mal Uh, ah, eble ignoru tion. uh, <laughs> ni nun iru superen. Do, vi verŝajne povas aŭdi tion. Tio estas la sono de la kokoj. Mia patrino havas multajn kokojn kai alien bestetojn. Se mi ne scias la plej bonan vojon por iri al tiu loko, efektive. Oh, eble mi simple devas sekvi mian patrinon do mi mi grimpu la monteton. Oh, la coco è giusto al venis. Giusto tempe. Saluton. Saluton. Chi al vici? Oh. Si estas la regino de la stono. Oh, la plei granda coquino. <laughs> <laughs> Mi devas esti iom zorgema, cercao mia patrino, cer mia patrino estas denaska parolanto del germana, do si effective ofte comprenas tion kion mi diras, sed estas interesse, cer mia patrino nascigis en germanio, sed, ehm, mi supposes, el movigis el germanio, au translocigis al australio, ciam si havis ociarein, kai la germana kiun un chi kom per nas la germana de mia uh, avino mia avino parola stremal novan dialekton do ki mia patrino parola la germanan homoi homo diras ke shaina stremal nov stila ti case uh, ni iru supren al la lasta parto en chi tiu terpezzo nu effecti de esas alia Yes, mis tias, vi esas ci die. Esas lokoi, sed mi ne povs montri ciu in hodio. Wup, wup, wup. Oh. Pak pak pak. Do en tiu esto estas mia dua play juna frato kai mi scias ke juste nun li laboras do mi ne iras tien. Kiu misas? Hm? Kiu misas? Kiu misas? Kiu misas? Do tio esso la fino del filmo se vi shatus gin vi si es vi vidas fari shatu gin diskonigu gin abonu mi kanal und mi vidos vin chio en el veronta filmo kai se vi ancora ne abonis al mia alia youtube kanalo ki estas tas ligita en la preskribo sube mi trovos vin kai mi murdos vin ho mi frato jusel venis mi es tas io metas <laughs> ali bone bone chuvial tion? mi frato parolis esperanton Ah, li sufficie bone comprenas kaj parolas la lingvon, ah, sed li tute ne engaĝiĝas en la Esperanto komunumo, ne interesas lin, li simple ŝatas paroli ĝin kun mi.